ऐसे ही मजेदार म्यूजिक सुनने के लिए विशाल म्यूजिक सब्सक्राइब कीजिए ने मेरी शादी तय कर है बहुत रईस है वो लोग धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ है उन लोगों के पास जानते हो पापा ने पूरा राजकुमार ढूंढा है मेरे लिए डीजे चांद से मान लो कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा क्यों मैं जान कर भी अचान पर क्यों मैं जीत के भी हार गया चांद बोले तो टूटे दिल की धड़कन तो अपनी जान रखी थी तुम्हारी हथेली पर तुमने इसे मैली से बदल दिया अरे अगर धड़कन नहीं थी तो इस पचास को दिल दिया